күкүрттүү суутектин кычкылданышы күкүрттүү суутек калыбына келтиргич касиетке ээ эгерде пробиркага күкүрттүү суутектен куюп ага бромдуу суутек кошсок эритменин өңү түссүздөнөт эритменин үстүнө күкүрт калкып чыгат